Упражнение 4.15. Лабиринт. Ну что, вперед? Вперед! Прямо или направо? Хм, наверное, прямо. А можно направо? Можно. Э, что это? Назад! А тут слева что? О, глаз. Ну-ка. направо, еще направо и еще направо. А теперь куда? Хм, направо, наверное, не надо. Не надо. <laughs> Тогда налево. Направо или прямо? Прямо. А вот тут направо. Нет, туда нельзя. Назад! Нельзя. Где вода? Может быть, вон там? Где? Прямо, налево и еще раз налево. М? Тут ничего нет. Тогда дальше прямо, направо, еще направо, направо, налево, прямо, налево, направо и прямо. Вот тут направо. О, как хорошо. Сейчас куда? Назад направо и сразу налево. Еще налево, и направо. Ой, тут дверь. А, вон там кнопка. Где? Прямо, налево, направо и налево. Направо, еще направо, прямо и налево. Ну-ка. Ха-ха. Налево лестница вниз, а направо наверх. Наверх. Направо. Сзади вода. Теперь налево. О, справа длинный коридор. Может быть, там выход? Может быть. Так, прямо, прямо, теперь налево. Назад! Да, сюда нельзя. Надо назад. Теперь вниз. Ну-ка. Ой-ой-ой-ой-ой! Влево. Теперь вправо. Влево. Направо вода. Ну, вперед. Вправо. Влево. Налево. О, глаз. Вон справа кнопка. Теперь куда? Налево или направо? Можно туда и туда. Тогда налево. Вот выход. Новый уровень. Ей!